Yung mga trop. so mga trop, so kakarating ko lang dito ngayon sa Australia, no? So, nabing labig dito. Yung mga trop. <laughs> So mga traps, so kakarating ko lang dito ngayon sa Australia, no? So, grabe nalig dito. Flex ko lang yung bago kong gupit. Siyempre, napakalapit ng gupit ko, no? Mega shoutout sa naggupit ko. <laughs> Tingnan mo naman. <laughs> Lalong pumogi, oh. <laughs> so, yun, no? Tuturo ko kayo sa, ano, sa Australia. Oh, where are you from, man? How are you? Oh, I'm fine. So, yun yung mga kausap tayo dyan, yung mga fans natin dyan. Kasi English tayo, no? So, grabe, Australia, napakaganda dito, no? So, yun, papakita ko muna sa inyo yung mga sasakyan ko. Dito park. Tara. So, samahan niyo. Ba't ibang brand to? Merong Mazda, may papakita ko sa inyo. Tara, samahan niyo. Ayan. Sa inyo yung mga nakapark, no? So, mayroong Mazda, mayroong ayan, yung Kia ko. Ayan, dami. Ito yung pinakamalaki kong sasakyan. Ayan, nakita nyo na akin So, yun tayo kayaman na. Yung mga, yung mga uso ngayon, yung mga plantita, no? <laughs> yung mga uso, uy, muntik na matumba. muntik <laughs> na matumba yung camera natin. So, ayun, papakita ko lang sa yung mga plantita ko dito. Na usong-uso yun sa Facebook, yung mga plantita. So, ito naman sa akin, yung halaman ko dito, napakalupit. Kakaiba to mga traps. Tingnan nyo naman. Yan. Uy. So yan mga ano natin. Ayan, mga halaman natin. Pero ano pa yun sa loob. Eh? Ito yung mansion ko. Yung, dadalhin ko na kayo doon. So yung mansion ko yan. Papasok ka dyan umaya. Ano, ito na yan. Yan, sa mga labas lang yan mga traps. Mamahal yan, mamahalin yan. 100,000. May 200,000. Ito na yung mga traps. So, grabe. Ah, so grabe dito sa Australia. At dito sa Australia ng mga tropas may yelo din. Pero ngayon di umulan ng snow no, napakainit. So <laughs> medyo ano ngayon, medyo summer. So napakainit sa Australia ng mga tropas. Oh my friend! Yeah, I'm good! <laughs> yes! So yun, may pants na naman tayo. Ah, yun no, mga trap. So, yan, pasok tayo sa mansion na mansion namin. Mansion na, ay mansion ko pala, sorry. <laughs> so, <laughs> so ito. Eto, pinasadya ko talaga sa pintuan. Sa gate pa lang. Sa gate pa lang, mapapamura ka na, mapapamahal ka. So, yan, ipakita ko sa inyo yung pakita ko sa inyo yung gold. Yan. Yan mga traps gold yan. Sinasadya ko talaga yan. Grabe. So, pasok tayo sa loob. So, ito, bili ko nito nasa 300,000 million. 300,000 million yan. So, yan, ito yung sa loob. Eh, <clears throat> ito yung plantita ko na isa. Mga yan. Yan yung pinakamahal. 3 million yan. So, ayan yung packet. So, medyo hindi ko na kayo dadalhin doon kasi private na yung makikita nyo yung ibang kayamanan ko. <laughs> So, paglabas niyo pala sa Michael Tingnan niyo ba? So, yung pinasod niya ko talaga. At take note naman ito, siyempre. English yung nakalagay. Please close door. For, siyempre, nasa Australia tayo. <laughs> Kakaibot dito. Ayun pala yun. So, isa-zoom natin. Yun yung nabulok ko na sasakyan. So, medyo zoom natin para makita nyo rin. Yan. So, pinabayaan ko na yan. Yan. So, hindi ko na ginagamit yan. Diyan na lang yan. Kasi, alam nyo na, Siyempre, payaman tayo. <laughs> At yan yung mga nakikita nyo. Yan, sa Australia nyo lang makikita yan. Yung mga building na yan, yan mga paupahan ko yan. So, grabe no? Alam nyo na, siyempre, mayaman tayo dito. So, yun, nakita nyo na yung kayamanan ko. Grabe, siyempre, napakasimple lang natin. Siyempre, huwag tayong magyabang sa, kasi, Oh, hello, my friend! Oh, yes, where you go? Ah, you're going somewhere? Ah, okay. So, so naubusan na yung English ko. <laughs> so, yan. No, update, update ko na lang ngayon sunod na vlog, no, mga trap. Tingin-tingin ng marami. Yan. So, balang araw tutulong din tayo. Siyempre, bawas natin mga kayamanan natin na nakatago. <laughs> so, yun. Thank you, thank you naman namin. Ano. Salamat sa mga solid supporters. Bye-bye. <laughs> At ayan, flex ka yung susi ko, no? Grabe, ang dami ko susi kasi alam mo na. Uy, ito. Labo. So, ayan, ayan nyo na ako malabo kasi hindi ko man. So, eh, ayan, ang dami ko susi. Sa kwarto ko lang to. Kasi ang dami nating kwarto sa loob. So, ayan, tingin-tingin na marami. Thank you.